Hej på er! Nu är det dags. Mellan den 5 9 klockan 19.00 till och med den 11 9 19.00 har du möjlighet att buda och vinna den här. Och vad är då det här? Jo, det är en kastrull ifrån Primus Eta Power. Den är på 1,2 liter. Den har BPA-fritt lock. Det är hårdabsorberande non-stick beläggning invändigt ser ut sådär. Jag vet inte om det syns. Den har ett mått på 130 mm. 145 eh, rakt över invändigt. Och har ett värmeelement som vilket gör att du kan använda den här på de flesta multifuelbrännare eller gasolbrännare. Den har även ett vikbart handtag som går in under. Sådär. Det här, den här kastrullen går inte att köpa på marknaden längre. Så är du intresserad av att äga en av de sista eventuellt så buda. För jag har inte använt den och kommer aldrig göra det. Så då är det bättre att någon som har användning av den budar och kanske vinner den. Den kommer även i en behändig liten nätpåse. Och jag ska ta upp locket som får från den som ska sitta under. Sådär. Så jag skyddar elementet också. Så är du intresserad av att vinna den här då följer du länken i beskrivningen till Facebook-sidan. Naturlivs Facebook-sida och där kommer du ha möjlighet att kunna lägga bud från 19.00 den 59 till och med 19.00 den 11.9. Och har du några frågor, kanske inte har Facebook, då mejlar du mig och säger vilket bud du vill lägga. Jag kommer även skriva in högsta budet under filmen här så ni som inte har Facebook har möjlighet att hänga med. Jag skriver även in måtterna på den bild som ni ser både på Facebook och här på Youtube. Så lycka till, in och buda om du är intresserad av den här kastrullen. Må bäste man eller kvinna vinna. Ha det bäst så länge och lycka till. Hej då!